Espinal estaría agresivo, buscando seguramente una recta en el primer lanzamiento. Abrieron con lanzamiento rompiente, pero no mordió el anzuelo en primera base Aguilucho. Y ahora conversan Mercedes con Figar, discutiendo la secuencia de picheos quizás también hasta la seña con un corredor en segundo. Cambiar la, la secuencia también de las señales, no solamente conversar el próximo lanzamiento. Espinal tiene en su último turno base por bolas. En el quinto, te lo recuerda Van Reservas, el banco de los dominicanos. Está de uno nada en el partido. bate ahora con las bases llenas y dos outs. Afuera la segunda mala. Dos bolas sin strike la cuenta para Edwin Espinal ha levantado un hombre allá, un zurdo, a calentar en el bullpen de los Tigres. Fígaro metiéndose en problemas. Rapidísimo se lo cantan. Dos bolas, una de la cuenta. Estaba todo el tiempo esperando, cediendo ese picheo ahora. Espinal José Fernández está en el círculo de espera de Plaza Lama. Disfruta las mejores jugadas con la super tienda Plaza Lama. Dos bolas, uno trae la cuenta, bases llenas aquí. Alfredo Fígaro en el filo de la navaja. Le cantan el segundo ahora, dos y dos. Se envalentonó Fígaro. Y Espinal está tratando de, pensar junto con él. Espinal, como le tiró lanzamiento secundario en los dos primeros picheos, pues está tratando de adivinar, esperando ese otro picheo rompiente que ha caído fuera de la zona y lo ha sorprendido con dos rectas en el centro. En 2 y 2 la cuenta para Espinal, más escenas aquí, se animan las graderías. Fígaro Rompiente, le hace swing, está conectando batazo en zona faula. No bate este foul, tómate la pela. es vital el anticonceptivo de emergencia para la mujer. No este este foul. Confía tu salud y la de tu familia a humano. Humano como tú. Alcanzó un pedacito de la pelota y se mantiene con vida. Edwin Espinal. En tercera base está Powell, en segundo está Ainoa, en primera está Pérez. Hay dos outs. Comienzo de la sexta entrada, 3 por 0, están ganando los Tigres. Alfredo Fígaro lanzando. Se sale el bateador ahora. Desde ya en Lidón TV puedes disfrutar del contenido exclusivo de tu equipo favorito, ver todos los juegos en vivo en cualquier parte del mundo en el momento que quieras y con calidad de HD. Entra a Lidón TV, suscríbete y adquiere el paquete de tu preferencia. En 2 y dos la cuenta. Fígaro preparado. Se pide tiempo otra vez el bateador. Guerra de nervios ahora, ahora aquí. Bueno, no es para menos la situación. <laughs> otra vez lo hacemos nuevamente. En tercera base está Powell, en segundo está Inoa, en primera está Pérez. 3 por 0 gana el Licey. Dos y dos la cuenta para Espinal. Fígaro. Preparado. Su envío. Conecta batazo por tercera base. El disparo a primera y lo pone fuera. Por la 53 se va Espinal. Y así se va el inning. Cero para el equipo de las Águilas aquí en el sexto. Las bases quedaron llenas. Este resumen llega